По так званой бабруйской справе, по якой были обвинувачены сэр Молотов, Васькович и Прокопенко, позиция наша заключается в том, что мы вызнаем эту справу политично мотивованной, отповедно осужденной по этой справе политичными вязнями. Мы не сгодны категорично с той квалификацией их денег, которая была сделана следством и после па якой яны былі асуджаныя. І дадзеным выпадку для нас не важна, якія погляды ці перакананні маюць гэтыя маладыя людзі. Мы не можам апраўдваць тыя ці іншыя матывы. Але адбывалася гэта ўсё на фоне падзею 19 снежня. І тое, што ў краіне адбываліся масавыя рэпрэсіі, якую вялікую ролю ўграла камітадзяржаўнай бяспекі. Артём, Павел і Еўген гэта людзі, которые знаходзіліся э, абсалютна ў розных кампаніях і чаму яны сабраліся разам, чаму яны вырашылі здзейсніць гэтую сімвалічную акцыю. Я падкрэсліваю, што гэта напэўна была ўсё ж такі сімвалічная акцыя. Для нас гэта незразумела. Я падкрэсліваю, што э, сэнс этой акцыі яўна быў сімвалічны менавіта што абраць э, э цэлем сваёй акцыі карную установу так скажем якая сімвалізуе увогуле вось ты э, існуючы дзяржаўны прыгнёт. і так ці інакш гэтая акцыя мусіла прыцягнуць грамадства на думку гэтых людзей да таго што ёсць іншы пункт гледжання і гэты пункт гледжання досыць так скажем не смелы які не баіцца гэтых карных органаў ну, калі пайшла гэтая інфармацыя рэакцыя была такая что ну, гэта дзеці которые зрабілі ўсё што яны маглі показалі вось нейкую сваю ідэю так. такой человек идейный, он хотел сначала расклеивать листовки, э, трафареты рисовать, то есть людей немного поднимать на некое такое движение против фашизма, э, против э, милицейского режима нашего. Но мы были поражены, мы не знали, что Рацион такое способен. Это я собралась политзаключенным подписывать. Mm -hmm на суде, конечно, не видно было, что он э, чего-то боится. Это был стойкий человек, э, он улыбался. К счастью, уже э, у нас переписка наладилась, и я получаю от него письма. Он желает нам выдержки, желает нам держаться, быть мужественными, то есть те слова, которые вроде хочется ему сказать, он желает нам, он считает, что ему намного легче, чем нам.